Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a curge. O să vorbesc puțin mai tare pentru că probabil nu se aude bine din cauza apei. Însă îmi place foarte mult cum curge. Uh, are picături uh, inegale. Uh, dacă ai dat pe ralanti, ai observa că uh, are bule de apă uh, necongruente una cu cealaltă. Și asta este super. Pentru mine a curge asta înseamnă, să las viața să se întâmple uh, cu întâmplări inegale, uh, necongruente una cu cealaltă și să accept chestia asta.